Ola, son Carlos Valle e este é o meu vídeo tutorial de como facer unha máscara caseira reversible. Para que as máscaras caseiras sexan máis seguras, utilízase o método das teas híbridas, que consiste en mesturar distintos tipos de teas. Neste caso, eu utilicei unha tea de raso 100% de poliéster e outra de algodón. Para o tamaño destas mascarillas baseime nunha plantilla que encontrei en internet. Agora, antes de cortar a tea, hai que facer as marcas do contorno cun xiz. Tamén temos que facer outro contorno dándolle a volta a plantilla, e o mesmo ca outra tea. Seguidamente recortamos o contorno un centímetro por fora da marca para poder coselo. Agora que xa temos as pezas listas, vamos a coser as teas por separado para poder xuntalas despois. Xuntamos as pezas da mesma tea con alfinetes e as cosemos pola parte de diante. Xa que as pezas unidas polo medio hai que xuntalas de todo, deixando un pequeno cacho para darlle a volta despois. Si xa o temos todo unido, quitamos os alfinetes e damos a volta polo burato que deixamos. Por último, solo tenemos que ayudarnos de un imperdible para pasar una goma por los extremos de la máscara. Y e con solo esto ya tenemos a nuestra máscara caseira reversible.